Oké. Okay. Szegény vagyok, szegény vagyok, szegénynek születtem. Az én babám, az én babám, a legszebbi kincsem, mert a nézését, meg a járását, meg a csípőjét, meg a ringását, száz aranyért nem adnám, száz aranyért nem adnám, mert a nézés ringását, a csípőjén meg a ringását, száz aranyért sem adnám, száz aranyért nem adnám, megkötöm lovamat, szomorú fűzfához, megkötöm szívemet, gyönge violához, lovamat eloldom, mikor a nap fel de tőled, violám, csak a halál el, mert a nézésé, meg a járását, meg a ripőjé, meg a ringását. Száz aranyért nem adnám, száz aranyért sem adnám.